俺さ仕事辞める仕事辞めるもう決めたいろんなものに余裕があるならばまた話は違うかもしれないけど、うん、別に <laughs> 終了どうああもうやだ <laughs> もうやだやだそれはいいじゃんなんかこういうのさ え取れたわかんない一回見てみよう <laughs> これ靴下は履くの後で履く後で履くのこっち置いとけようんこう上でいいそこの上でいいうんかわいいね、かわいいよね、本当に今日は寒いかな いやでも天気いいからそうでもないんじゃない昼間のうちは夜は寒くなるかも俺も着替えようかなうん着替えてるそこに置いてるさ T シャツ取ってよあそちじゃないんだ左側のやつ左側のやつ緑色のロンティどれあやくんえ何 かぶせてくる感じか。もしかして。かぶせてね、どうせ上切るから、かぶらねえから気もきしょお腹すいたないいな、服がなくってさ。なんでもいいよ。まあいいや。なんでもいいよ。うっしょうっしょん、うしょん、うしょゴリラ。うっしょゴリラの。何うしょゴリラ僕が命名した。ちょっと翔ちゃん。 翔ちゃん。何翔ちゃん。何何聞いて。聞いてるよ。どうぞ。何聞いてるよ。俺さ、うん。仕事辞める。なんでもう決めた。 何するのえもう YouTube 一本しようかなと思って。いやいやいやいや、もう決めたんだよね、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや俺の中でもう、いや、いや、これじゃダメだなと思ったの。なんか。何をなんか今中途半端な感じになってんねん。いや、中途半端じゃない、中途半端じゃない。仕事も YouTube も。いや、中途半端じゃない、中途半端じゃない。全部頑張ってんだよ。 どっちか一本にした方がいいかなって思った時に、いや、YouTube かなって思ったんだよね。いやいやいやいや、いやいや、そんなそんなそんなね、ちょ、ちょっと言う、ちょっとちょっと、違うじゃん。何が違うの違うじゃん。で、ほらもう退職届ってさ、うん、1ヶ月前には出さないといけないじゃん。うん、でも俺今年で辞めようと思もう決めたからさ、うん 退職届も出したんでえー、嘘でしょいや、ほんとね、ほんとに。いやいやいやいや、はいだから、もう12月、はい12月いっぱいで、え、ちょっと待って、え、なんでだよ。どういうこといや、どういうこともそういうことよ。こういうことよ。ねえ、もう、それは違うじゃん。なんで 俺が決め違う、別にそれはが、あのさ、別に頑張ってないとかさ、どっちがどっちとかっていう話じゃないじゃん、そんな。俺が決めたの。相談しなかったのは申し訳ないなって思うけど、いや、翔ちゃんは、許してくれると思ったんだよね。いや許す許さないじゃないけど。二人で YouTube 頑張っていこう。いや、そりゃ、 頑張るっていうか、うん、わかるけど、それは俺は嬉しいし、見てる方も嬉しいとは思うけど、うん、いや、正直ね、やっぱ給料がなくなっちゃうから、いや、生活は、うん、苦しくなるなとは思うのね。でもさ、なんかその苦しみを乗り越えてこそみたいなところあるじゃん。なんか世の中って。いやいやいや。なんか苦しんだもん勝ちみたいなところあるじゃん。 うんとは言えないよ。だってもうしょうがないじゃん、もう出しちゃったもん。うーん、めっちゃいろいろいろんなものに余裕があるならばまた話は違うかもしれないけど、うん、別に大富豪なわけではない。まあそれはそうだけどね。でもほら多少の貯金はあるしさ。うん、あるかもしれないけど。うん、え、翔ちゃんはさ、はい、お金と俺どっちが大事なのえー あは仕事と俺どっちが大事なのうんいやそういうそういうことじゃないじゃんお金は大事だよお金なきゃ生きていけないもんまあそうねお金本当にお金ですかって とかいう話よくあるけど、うん、お金なきゃ生きていけないものだからお金は大事だしお金なければみんな生きていけないものだからそれは痛いほど知ってるつもりではある、うん、そうね何もできないお金なきゃ、うん、だからでももう出してきちゃったよいやまあうんまあ いや、まあ、世間的には、旦那さんが一人とか、まあ、うん、ね、奥さんが一人で、あの、 <clears throat> 頑張ってる家もあるとは思うけど、うん、うんうん、でもまあ、なんていうかな、ちょっと考えた方がいいと思うけど。だってもう考えた方がいいって言っても俺も出しちゃったもん。出しちゃったもんじゃないじゃんよ。考えた上でやんなきゃダメでしょ。 なんで言わないのよえでも俺の中で決めたからダメだよそんな考えじゃうんって言えないよそんなじゃあどうしたらいい話し合ってよなんてダメだよそんなやっぱりやめますってやめませんってあやっぱりやめませんってやめますってことをやめませんって言ってやめますってことをやめませんって言って やめます。じゃあ、それ、 <laughs> やめますってことをやめますってこと。あ、そうそうそうそう。いや、やくじいな。違うの別にそれをなんか、なんか量がどうとか、なんかその、応援してないとかそういう話ではなくって、うん、単純に働けるっていうか自分に時間とかあったりとか、そういう場合だったらまだ、うん、で健康状態だったら働けるだけ働いて、 貯蓄とか、うん、楽しみをもう少しだけちょっと取っといく、うんうん、で別に今もまあずっとやってきたけど YouTube は、その時間ある時に例えば何本か撮ってとかっていうのもできるじゃない、うん、そうしてる人もが多いと思うし、うんうんうん、だからそれでいいんじゃないかなで大丈夫って言うじゃん って言うじゃん。うん、もう嫌なのよ。仕事かうん。合間に YouTube を撮るの。もうがっつり撮りたい。 <sighs> 絶対無理無理無理無理。りょうちゃんは無理。りょうちゃんは無理無理。なんで監視されたくないとか言うんだどうするなんかあれでしょ占いで言われたことを信じてるわけでしょりょうちゃんは今のままで だから別に違うの YouTube とかに関してはもう休みの日何本も撮れるっていうふうにはできるわけじゃない、うん、だから別にそこまであのー、ていうのかなそんな思い詰めてやんなくていいじゃないそんな、いや、嬉しいと思うし、そういう風にしてる人も中にはいるから何とも言えないけど、うん、今の生活が別に悪合ってないわけじゃないと思ってるから、うん、 ひょにょじゃあちょっと最後にさ最後にもう一個だけちょっと確認したいことがあるんだけどさいいいいですか俺がさ急に仕事辞めたいっていうことを翔太に伝えたら翔太がどういう反応するかっていうのを今やってるんだけどさこの先どうしたらいいと思う <laughs> ねもう本当にもうさもうほんもうあもう本当にだごめんちゃい本気に思った本気でやめると思ったいや半分どどどいやいややめるっていうふうなことを相談してくれるだろうなと思ってたけど、うん、まさかもうやめ退職届出してきたって言うとは思わなかった でもそんなん撤回してもらおうと思うやめませんやめれるわけないじゃないのよ生活どうすんのよできないでしょ、うん、そんなバカじゃないからそんなや <laughs> そんなやめたいななんて言いませんやめれませんひょにょ はい、というわけで今回は翔ちゃんにモニタリングをしてみました僕が急に仕事を辞めるって言い出したら翔ちゃんはどういう反応するかをやってましたよっよじゃないよ <laughs> どうだったえー、焦ったなんで舞なんか舞い上がってんな <laughs> どういうつもりこいつみたいなね思った 冷静な翔ちゃんだったな。 <laughs> はいはい。というわけで、はい、今回の動画はここまでにしたいと思います。はい、気に入っていただければチャンネル登録と、面白い、まとめたいと思ってもらえたら高評価のボタンをお願いします。インスタ、え Twitter、TikTok もお願いします。ではまた。また